Hello, hello, hello. Hello sa inyo. Welcome to the video. To the channel. Uh, first video natin is tuturo natin ngayon ang Monster Infinity sa mga, mga beginners. So ito yung page nila. So yun, sa mga na, hindi na alam po nung Monster Infinite is para siyang taxi NFT game play to earn. Uh, tingnan na, ito yung mismo page which is sa description. Lalagay ko na lang yung link sa description natin yung place. Ito yung mismong page. Yan, play to, play to social, play to govern, play to earn. Okay, play to earn siya. NFT. Ang ginagamit niyang currency is money, pero no-convert siya through STP. Mamaya pag-uusapan natin. So, ito yung mismong page. Nakalagay na lahat. Mga featuring. Meron tayong survival. Monster War. Synthesis War. Ay, na tayong ano nila. More on history nila. Synthesis cloning. So, yun yung parang mag-breed sa Haki. And tingnan natin yun dito na roadmap. Tingnan natin yung roadmap nila. Yung mga beginners na ano, punta lang kayo dito sa mga gusto na malaman kung nasaan ang, ang monster natin. White white papers, website, and then free marketing. Cool na. Itong August. So, November na ngayon, di ba? November. Marketplace launches Actually, natagalan ng marketplace lunch pero tapos ng marketplace lunch natin which is uh, nung 31, 30 hata nun nag-open yung marketplace natin. So, alpha testing, Q4. So, Q4 na ngayon, baka mag-alpha test na sila. Pero ito na yung mismong page, yung mismong roadmap, public launch, dito naman tayo sa white paper. Nandito. Ayan. itong mismong Monster Infinity white paper, white papers version 2. Nandito lahat ang kailangan nyo malaman. Why we started Axie. Ayan yung mga devs. Pinag-uusapan nila play 2 in over. Actually, oh, yung last na nag-open yung marketplace, sobrang dami. It was like 22 hatanan. <laughs> Tapos walang makapasok sa nag-overload. So, ganun, sobrang successful na nga ng month natin. Sobrang dami ng bumili, ang dami ng may money, ang dami ng nag-advertise na month natin. Mostly, napakaganda. Nung unang labas nung Axie, medyo duda-duda, di ba? Pay tour, malit-lit lang. Pero for me, hindi ako nakabot ng Axie kasi uh, nung nagka-Axie, sobrang mahal na eh. Hindi na ako bumili. Yun yung problema. Pero Ayun lang, play to earn. Kung gusto nyo basahin, basahin nyo lang ito sa mga bago. Kasi madami-dami. Ang pinaka ano natin dito is the gameplay. On this. Kasi parang Axie lang ito eh. Inadapt nila sa Axie. Uh, Monsta and Pinkies mostly uh, based on Axie. Tingnan natin ito na yung lore since the ancient times. No one has decoded the secret the formation of the universe. And din sila. Ito na yung ano, So, hindi muna natin babasahin. Dahil dito yung, dito yung pinakamano. Ito na, synthesis. Dito tayo synthesis. Monster and classes. Ayan. Parang maxi nga lang rin. Merong, ano strat, merong ano strength, agility, intelligence. O parang Dota. Three Moon Nations pa. Ito yung mga Three Moon Nations. Nine, nine classes pero may three nation. Yung mga Cyborg, Titan Nation. Ayan o. Oh. Kita mo ito yung mga ano natin yung maganda dito sa ano, maganda dito sa Monsta, hindi lang siya yung Monsta mismo. So, meron din kayong um, mga accessories. Pero hindi naman siya nagpapalakas. Mostly for the looks lang. So, here, uh, ah, you know, Terminator are now renowned. Yan ang mga Terminator natin. El Rhea Nation. Rhea. Tama? Re- tama ba? Mostly yan. Slow. Yan, may kita mo lahat. Ayan sila, Orc, mga partner. Ayan, sila Nation. Sana tama yung pagkabigkas ko. Sa mga bago dyan, gusto nyong, ano, more likely, pinaka-basic form lang natin to. Pinapakita lang natin, pinapakita natin yung roadmap, yung mismong page. The third, the, the mismong link ng ito, page nila, lalagay natin sa description. Nagpunta tayo sa cloning. Uh, yes, dito na yung cloning moons. More like breeding sa Axie. It's for cloning, I think. Kasi sa Axie 7, di ba? Ito 4. And magtatanong, ang STT ito, Stamen Telus Token. Ayun yung currency na gagamitin natin pang breed and pagbe- pagbili ng mga eggs. Uh, more like, parang Ethereum. Ay, no, no, no ay yung mismong ano nito, currency pero money ang ang pinakaunang currency na na-discuss dito sa ano eh, sa Monster Infinite. Pero ginawa siyang STT. So no, hindi ko naabutan kasi bago lang naman ako. Bago, bago lang din ako nung ano. And ito na yung augmentation. The augmentation, yun na 6 body part. Ito yung sinasabi ko na pang libre, eh libreng mga ano tuloy mga accessories, ang head, horns, mask, wings, back, and tail, arms, arms, <laughs> legs. So, mama, ano na yan? Mga accessories na, napaka-basic lang yan. Alam na natin yan lahat. So, dito tayo sa battling. Battling stage, eh, no? Each team, ano, each, each monster team requires exactly 3 monsters. So, parang axing nga lang din. Each monster has 6 cards, 2 attacks, 2 defense cards during battle, which is 5 cards in a random shuffle fashion. So si, as you can see, talagang axi na axi siya. Based talaga siya sa axi. But sa mga hindi nakakabot ng axi, maganda to sa inyo. Ito ang pinaka best. Well, di ko na, ano, di ko na sinasabi na kunin nyo agad to, bumili na agad to, yun, ng ganito. Pero kung mga hindi nakabot ng hockey at gusto mag-try ng mga NFT games, yung best way kasi mura pa lang, bago pa lang, and trustable siya. So, pag-uusapan natin kung ano ba nang... Ito na, dahil dun sinasabi ko, open na nga yung marketplace natin. Let's see, ito na yung marketplace, ito na yung exchange. Dito natin na-exchange yung money to STT, which is the currency. Ang one money, is, ang one money equals to 5. So, 588 STT mostly. Kasi nagbago, nagkakaroon ng fluctuation yung ano natin. So, dapat 500 yan. Pero 300 na lang kasi sobrang daming bumili. Sobrang daming bumili. Sobrang daming nag-hoard ng mga ano. So, Soulbound Chrono Zero. So, pag-usapan natin to. Chrono Zero, mostly the egg. Chrono Zero is the Uh, ako, ako na can I say this? Ito yung egg na pwede siyang i-swap, pwede siyang i-sacrifice sa God Shani. Sa next episode natin, na next episode, next video natin pag-uusapan ang God Shani. So, Chrono Zero is the egg na breed count is 0 to 4. Pag-uusapan natin ngayon ang mga breed count na. So, ang breed count natin is 4 nga pinag-usapan natin kanina. Prone 0 has 0 to 4, 1 to, 0, 1 to 4 grid count. Bale, uh, parang premium egg ang Chrono Zero. Sobrang <laughs> mahal nga lang. And pwede siyang ilipat sa ibang ilipat sa ibang uh, wallet. Unlike sa Soulbound na sa'yo lang, hindi mo siya pwede ilipat and breed count niya is 2 to 4. Mostly, ano natin, pag-usapan natin yung breed count next next video. Sa ngayon, basics muna tayo. This is the basics. This is the ano ng Monster Infinity mostly, ano. Money. This, dito na lahat, nakalagay lahat ng details. Ito yung profile, inception egg. Uh, next na rin natin yan, video. of Mostly basic lang natin. So, ito na yun. Ito yung pinaka-basic na way na may explain ang Monster Infinity. Monster Infinite sa inyo. So, thank you sa panonood. And tingnan natin kung ano magagawa natin sa may questions kayo, lagay nyo lang sa comments. Thanks sa panonood. Salamat sa pag-click ng video. Subscribe na rin. Like nyo na rin kung gusto nyo. Kung gusto nyo pa matuto. And tingnan natin kung anong mag-evolve ba ako sa pagsasalita ko sa YouTube.